Ah. maanta iyo beri hadduu ninka igu leey ku jecelahay ah. uu naa kala qabo marnaba ma aaminaynu jecel xaqiiqiyan annaga ah. ilaahay noomu amuurin inaanu toban nin guurguursanoma oga marka diinta laga baxo diinta ku dhumataa diinta iskuma haysano diinta ilaahay waa wuxuu qoray oo xaqiiqo ah oo jirta iskuma haysano sababuhu ilaahay u keenay diinteennu waxay soo degtay kun iyo shan boqol iyo dheeraad sanno ka hor sababuhu ilaahay u berigaa u keenayna وعاد يهينو ما هو خرسون دينتو ما قرسونا انغا مغمغد غلينا انغا وخكر كما وخدا هي ان ان غورلو اسكوغو كينين نسيان لا لبا غورسنين با ارتو انيغو شخصيا مركان اسكا هادلي دين كما هادلي مركان غورغيبا ديدن لكن انا مركان غيبا كا هادلايو انا غورغورك ان لبا قف ليس لا غورسن كرو مر هادان دغال لغو جيرين مر هادان غبا دادي كا فوغي مر هادي هرغيسو او نص ساعه ان كونا الا كونا كوتغي اينو ودا دغنهاي وحدنا كلا كديديدا وا غردرو marka ragaad leeyahay taas ragaad leeyahay surdoodiga meel isla guustay la khaldan kaaga sudan abu sufyaan mid yeesub way diiniyan ilaahay wuu baneeyay diintu wax badan buu ilaahay baneeyay laakiin wax badan baan ilaahay nagu khasbin hadan eeg ilaahay siduu uga naxariis baneeyay bidaarin diintii baaba baneeysaa diintii iyaduu ilaahay inoo baneeyay baan nagu khasbin hadan rabitaankaaga maxaad uga horreysiinaysaa diinta adigu maya adigu wax ma qal waxaan kugu idhi diinta isagoo ilaahay baneeyay hadda eeg ilaahay buu kuu baneeyay waa lagu ogolyahay haddana ilaahay nagu mu khasbin waayo hadday qasab tahay gebigeena wax la odhan afar guursado khalaas walaa sheekaba may jirteen soo maaha laakiin ilaahay ikhtiyaar buyna siiyey waxyaabo badan oonu ku dheernahay basharaadkaa kaleu abuuray ilaa malaaigtiyaarka ikhtiyaarka ninkay kamaba qaadi karo hadduu gabadh kale laba qofoo waxaynu nahay bila aadana wax isku eh, darsaday one minute intaan ku daro walaa laba ma yarasig yarasig walaa ma yarasig waan ku dhegeysanay in badan iyo muhiimadda aan ka hadlay waxa weeyaan markay leedahay ninkaagiibaad ikhtiyaarka ka qaadaysaa horta wax ikhtiyaar iska qaadi karaa ma jirto laba qof oo bili aadan oo siman baanay waxbaynu isku dirsanay waa laba qof oo shirkadooda aasaastay oo kaleynu haddii uu ku yiraahdo gabadh baan la guursanaya hibo hadduu ku yiraahdo gabadh baan la guursanaya guri weyn wada waxaad leedahay aniga markaa warqadaydaysii waa anigu anigu hibo ahaan malihi dadka waa ku suldaankana daba dhiibin aniga ahaan ha shubahay inta badan erayga soo arooriyay tobanku waxay yidhaahdaan suurtagal maaha ninku isagoo gabadhiisa hore jecelta dambana inuu jeclaa marka su-aal baa weydiinaya shantaada ciyaala ma jeceshay mise ma jeclid ninkaygu maaha ilmahaygii anu ma dhalin may may isigu aan kaaga jawaab may waan kaaga jawaabaya dhegaysade su jawaabtii ma rabti haye jawaabtii aan kaaga jawaabi lain maxkamad ma taagnine waynu wada sheekaysanaynaa may may aanu siro maqalno bila aadanka ilaahay uu abuuray idhegayso suldaanow bila aadanka ilaahay wuxuu u kala siiyey aabbe iyo hooyo iyo nin iyo inadeer iyo walaal waa sabab qof walba inbuu ku jiraa ilmahayga aniga jiirhkayga ah ninkaygu weligiis lama mid dhigi kara dee runtaan isu sheegno shaqo kuma laha kan aniga abuurnay diye baa raba inaad iga jawaabto maya caruurtayda intaada ciyaal ma wada jeceshay mise ma wada jeclid shantayda ciyaal waan wada jecel waan kala jeclaan karaa laakiin adigu maya maya maya yara dhegeyso aad baad u maasan tahay waa maya ma dali xaasaskaaga wiilashaynu gudbinayn waa bini aadan masaleen sheekh cabdiraxmaan in yar sheekh cabdiraxmaan wuxuu ka